Hayır. Hayır hayır hayır. Ay üstüne olmuş. Gel fotoğraf çekelim. Gel fotoğraf çek. Gel. Gel sarıp oldular. Fotoğrafını çekelim. Hayır. Hayır düşersin. Hayır düşersin. İçinde balıklar var seni yerler. Balıklar seni yer. Balıklar seni yer. 不知道。 Já, porque eu acho Hayır. Hayır hayır hayır. Ay üstüne olmuş. Bak üstüne ne olmuş. Ağlama ağlama ağlama. Gel biz balıklara gidelim. Balıklar neredeymiş? Balıklara bakalım. Hadi.